maisha yangu yalikuwa magumu sana, mpaka sasa maisha yangu siyaelewi. Jamaa akasema njoo, mimi hapa ni ndugu yako, tumesoma nawe, mimi na biashara zangu hapa ah, eh. E bwana, ilibidi kweli mimi nimwamini jamaa. Baada ya kumwamini mshikaji wangu, ilibidi kweli nitafuni jichange change nipate pesa nirudi huku tena da. Ni kweli bwana, nikajichanga changa nikapata kahela. Ndugu yangu umzaniaye kumbe si Nilipopanda gari, nilipofika Ubungo, simu yangu ikaishiwa moto, nikailaza kwenye moto, nikajua kesho asubuhi nitamtafuta. E bwana, ilipofika asubuhi, simu yangu nikaichukua kwenye chaja, nimelala tu hapo hapo stendi Ubungo. Baada ya kuichukua simu yangu ilikuwa ya, ili, nilichukua masaa kumi ilikuwa na nusu hivi, nikampigia simu jamaa hakupatikana, nikasema labda tu ni mswala mtandao nilimpigia karibia mara, eh, ule muda nilipiga karibu mara kumi simu haipatikani. Nikasema labda pengine baadaye atapatikana. Eh bwana, nilikaa hiyo siku hakupatikana, afu pesa sina senti hata mia mfukoni. Nikawa najiuliza sasa, hapa naanzia wapi? Kule blaza na mwenyewe ananichukia vibaya, hata ile simu tu, kwamba labda pengine niende kule. Mtu alinifukuza nyumbani kwake, nitaanzaje? Eh bwana, nilikaa pale Ubungo, nilikaa Ubungo siku mbili sina hela ya kula hata ile shilingi mia. Nina simu, simu ninayo na simu imeelekea kuisha moto. Siku simu inaenda kukata kwamba ilikuwa na baa moja. Nikiwa pale pale stendi, simu nilipoteza. Simu ile nikaibiwa. Baada ya kuibiwa ile simu, nikawa sasa sina lamani yoyote. Nikabidi sasa hapa nitumie akili ya kujiongeza. Nikamwona jamaa anaokota makopo hapo Ubungo. Ilibidi nianze nikamfuata yule jamaa nikamwambia, ndugu yangu, kuna moja mbili tatu. Jamaa yangu alisema, ndugu yangu, hapa ni mjini, usimwamini mtu yoyote yule kwa haraka haraka. Unaona sasa, yule ni ndugu yako, sio kwamba apatikani simu. Yule kaamua kuzima simu yake kabisa, kwa sababu ukiona mtu kwamba anakuita kuja hapa mjini, yani kama mtu hana ramani nzuri hawezi kukunini kukupokea, ndo kama hivi. Basi jamaa nikamwambia ndugu yangu, mimi nahitaji na mimi niwe tu naokota makopo angalau nipate chochote kitu, kwa sababu na simu yangu tayari nimeibiwa, sina mawasiliano yoyote. Ndugu yangu, nilianza kuokota makopo Ubungo na pa kulala sina. Pale tunapoenda kupimia makopo yetu yale, ndipo ikawa maskani, nikawa mtu wa kulala pale. Unaenda kupima makopo kilo shilingi mia hamsini mia hamsini Niambie, kuipata shilingi elfu moja mia tano ilikuwa ni kazi kubwa sana, na makopo sio kwamba unaokota we mwenyewe, kuna watu kibao. Unaona da, maisha yalikuwa magumu sana. Nilikaa pale, nilikaa pale kwa muda mwingi sana blaza. Kuna siku moja kama Mungu tunayezi ameamua kunifanyia jambo fulani, na siku moja tunaokota makopo na ule rafiki yangu nika ikaja gari. Kuna jamaa mmoja alikuwa anadondosha kopo, yuko kwenye gari lile, kopo nikali nikalidaka kabla halijafika chini. Jamaa alichoamua akani, baada ya kuchukua lile kopo nikatoka. Baada ya kutoka pale, jamaa akaniita, nimetembea kama watu watatu mbele, akaniita njoo, akaniambia vipi kijana, wewe ni mtu mzaliwa hapa hapa da? Nikasema hapana, mimi bwana ni wakuja tu, ni wakuja. Wewe mtu wapi? Nikasema kwetu ni Mwanza, nimezaliwa Mwanza. Nimezaliwa Mwanza e, na hapo umefika ndo kaanza kufanya hii kazi ndio. Pole. Kwanza kabla ya kunipa pole nikamweleza kilichonikuta kwa sababu ameonekana mtu anahitaji kuzungumza na mimi. Nikamweleza kile ambacho kimenikuta, akasema pole sana. Akaniambia bwana, naomba nikupe namba yangu ya simu utanipigia. Nikamwambia ndugu yangu, hata simu sina. Akasema kama simu hauna, utakapopata simu kwa mtu yoyote yule nitafute, nitakupigia. Yule jamaa akaonekana mtu mwema sana kwangu, ndugu yangu, akaniachia shilingi elfu kumi. Baada ya kuipata ile shilingi elfu kumi na akaniachia namba yake ya simu, ile siku kwa kweli sikuendelea kufanya kazi Nikamwambia rafiki yangu, leo natakiwa tutumie tu ili pesa, tusiendelee kufanya maisha tena, twende zetu tukapime, ambayo makopo tulionao, twende tukayapime. Leo tuna hela ya kula hapa shilingi elfu kumi. E bwana, kweli tulienda. Baada ya kufika kwa jamaa wetu, tulipima yale makopo. Baada ya kumaliza kuyapima yale makopo kweli, tukabidi sasa tuanze kuitumia tu hiyo pesa shilingi 10000 Tumetumia pesa tukakaa kama no, tulitumia ile pesa, kesho yake tukaendelea na majukumu kama kawaida ya kutafuta makopo. Kwambia ndugu yangu, choka ni kuchoka kweli kweli, ila katika kuchoka kwangu kote kuna nafsi inaniambia haya ndo malipo kwa yale uliyoyafanya basi bwana. yani ile neno likawa linajirudia rudia sana. Haya ndo malipo yake. Nafsi yangu ikawa yani inaniuma sana nikikumbuka kila ambacho nimekifanya nyuma. Nafsi yangu inauma mno. Yani inauma sana na maisha nayo pambana nayo ndugu yangu. Kwa kweli Mungu muache aitwe Mungu, ana mapigo yake akiamua kukupa mapigo, na ni mapigo kweli kweli. Ndugu yangu, ni kweli nilikaa takribani ndani, baada ya kukutana na yule mshikaji nilikaa kama wiki tatu. Yule jamaa alini nili, nilipata simu nikamtafuta. Baada ya kumtafuta mshikaji kweli akanipigia akasema, ah, ndo yule kijana ambaye tulikutana Ubungo. Nikasema ndio. Okay, basi nakuomba tukutane sehemu fulani. Jamaa akanielekeza tukutane Manzese darajani majira saa moja usiku njoo. Ah, lakini nikawa na, na wasiwasi. Rafiki yangu nikamwambia huyu jamaa mbona ananipa muda wa kukutana naye usiku saa moja? Ah, jamaa akasema mwanangu, twende tu. Mungu ana makusudi yake, twende. <sighs> Basi bwana, ikabidi niende kweli. Baada ya kufika pale jamaa, nikabidi niazime simu sasa ya kwenda nao. Nikafika pale jamaa, nikamcheki jamaa, akasema mimi bwana, nishafika muda, kuna kibaa fulani hivi. Jamaa ndo alikuwa mazingira yale, akanielekeza kwenye hiyo baa, tukaenda. Baada ya kufika pale jamaa akasema, vipi, unakunywa? Nikasema mimi sinywi bwana. Ah, <sighs> unywi? Ah, basi sawa, mimi acha nipate kwanza, njoo kwanza patuzungumze. Jamaa akazunguka, akaniambia bwana mimi nilikuona ile tangu ile siku nilikuona ni mtu wapo kwanza unaonekana ni mtu mwenye nguvu, unaweza ukafanya kazi vizuri. Na sasa mimi nilichoamua kufanya, nataka nikusaidie. Mimi naishi naishi Kinondoni, ndipo nyumbani kwangu, na nahitaji nikusaidie, naomba tukaishi kwangu, kuna kazi nataka tufanye, ndugu yangu. Sasa mtu amesema kwamba hizi nikaishi nyumbani kwake, hii sasa ni zali na pia na kazi. Nikamwambia mimi niko tayari kutoka na mazingira ambayo naishi. Nikamwambia mimi niko tayari twende. Nikamwambia vipi, tunaweza tukaenda na ndugu yangu? Ah, mimi nimeku, nimekuhitaji wewe. Huyu jamaa yako nitamtafutia kazi na yeye kwa wakati wake. Ah, nikamwambia kwa hiyo lini sasa ambao tunaenda lini tutaenda nyumbani kwako? jamaa akaniambia leo leo hii. Ah, kama vipi mwage jamaa wako yeye arudi kwenye majukumu yake ya kila siku. Ah, nikamwambia nikamwambia brother, huyu ni ndugu yangu. Yaani huyu kama ndugu yangu kwa sababu bila ya huyu sijui ningelikuwa wapi. Lakini nilikuwa naomba japo kwamba narudi kule mpatie kiasi chochote cha pesa. Kwa vile mimi umenichukua kwa ajili ya kufanya kazi kwako. Pesa utakayompa mimi nitailipa kwa ule wakati ambao nitaanza kufanya kazi. Jamaa akacheka sana akasema usijali mdogo wangu. Nikasema kwanza nikamwomba Mwenyezi Mungu, nikasema Mungu, hili ni zali kwangu, pengine maisha yangu ndo yanaenda kuonekana kwa huyu jamaa, sijui kazi gani, kwa sababu jamaa hajaniambia. Kweli jamaa yule alipewa shilingi laki moja mshikaji wangu, tena jamaa akanikabidhi mimi, mpe jamaa wako. Nikamwambia mwanangu, wewe ni ndugu yangu, ni zaidi ya ndugu yangu, chukua kiasi cha pesa hichi ambacho nimepewa na rafiki yangu, nenda nenda Uswahilini katafute chumba upange. Ukishapanga chumba, pesa inayobaki, pesa itakayobaki, anza mradi wowote ule, hata kuuza maji ya Kandolo. Fanya mradi rafiki yangu, na uhakika na wewe utapata nafasi, ila hii namba ya bosi isevu. Hii namba ya bosi wangu, ukiwa nayo hii namba, pengine na mimi ndio itakuwa miongoni wa kunipata kirahisi. Basi jamaa wangu alifurahi sana, jamaa alifurahi sana, jamaa kwao ilikuwa ni Mbeya, alifurahi sana mshikaji, akasema Pasco sijawahi kupata rafiki mkalimu kama wewe. Kaambia mwanangu, usiwaze. Na mimi nashukuru na kumpata huyu bosi. Nenda. Ni kweli rafiki yangu nilimpa yeye laki akaenda. Jamali alikuwa ni kwa mtu wa pombe sana, alikunywa pombe mshikaji mpaka saa saa tano. Pofika saa tano jamaa kaniambia, bwana tuondoke kwenda nyumbani. Tukaenda nyumbani kwake. Tulipofika nyumbani, jamaa anaonekana maisha mazuri, amejenga hapo kwanza tu getini anafunguliwa na mlinzi, ana familia na mke na watoto wawili na mfanyakazi ndani. Jamaa kiufupi alikuwa vizuri ndani. Basi ule muda alikuwa saa, tulifika nyumbani kama saa, saa, saa sita. Baada ya kufika nyumbani saa sita, bwana jamaa aliingia ndani, kanikaribisha ndani, kuna chakula pale <sighs> lakini kule huku huku tulikuwa kwa tumekuwa tumekula sana. Nikamwambia bosi, mimi nahitaji kulala tu mpaka sasa hivi, kwa sababu kule tulikotoka ni siri yangu pia. Jamaa akasema siwaze Pasco kwa sababu jamaa tayari shajua jina langu. Usiwaze Pasco, chumba chako ni hichi hapa, utakuwa unalala huko. Usiku mwema, lala. Ile siku sikulala kwa kweli, japo nilikabidhiwa sehemu ya kulala. Nikasema ah, huyu jamaa mbona, kwa nini awe mtu mkarimu kiasi hichi eh? Kwa nini? Kuna kipi ambacho anahitaji kunimfanyia huyu jamaa? Basi jamaa kuli, kulikucha, japo alikuwa analala, yani usingizi wa kustuka sana, kukakucha. Asubuhi yake chai pale, tuka nikaja kuamshwa tayari kuna chai, familia ikajumuika pale. Basi baada kujumuika familia, yule mama akatambulishwa, ambaye ni mke wake jamaa akatambulishwa, huyu hapa anaitwa Pasco, huyu mtu nimemwona mke wangu ni, ni yule mtu ambaye nilikueleza kipindi kile kwamba nimekutana naye ubongo na nilimuona ana fight sana kwenye, mai, kwenye kazi zangu. Kwa hiyo tutakaa naye hapa na imani nahitaji mpende huyu kama mdogo wangu Pasco, huyu ni mke wangu, sio mbaya, muite shemeji vizuri, kwa sababu wewe tayari kama mdogo wangu. Ah, na mfanyakazi wa ndani akaambiwa, huyu hapa naomba umheshimu sana, yaani huyu hapo ukimwona kama umeniona mimi. Ah, yaani ndugu yangu, nikaonekana mtu wa samani sana kwenye ile nyumba. Basi maisha yakaendelea pale, maisha yakasonga, maisha yakaenda Nilikaa ndani ya mwezi mmoja. Huyu mshikaji kuna siku moja aliniamsha saa kumi na moja. Waya Pasco, amka amka amka amka. Tena kwa mkiki mkiki kweli nikaamka. Kuna kuna nguo fulani alinunulia. Zile nguo zikaonekana za mazoezi. Basi jamaa kana mwanangu, hizi nguo hizi nguo nilikununulia siku ile, nafikiri sikukupa. Leo ndo nimekupa. Jamaa kanirushia. Na ah, mimi sasa nimeonekana kwa sababu chakula pale ndani ya mwezi nimekuwa nimebadilika blaza, kwa sababu nilikuwa nakula na yani nafanya kila ambacho naona kiko vizuri, nikaona maisha ndo yameenda kufight kabisa, unaona. <sighs> Sasa nikawa Pasco kweli, yule mlinzi wa pale, muda mwingine tukawa tunapiga piga story. Jamaa baada ya kuniamsha ile siku, alinipeleka kwenye nyumba yake, kuna sehemu moja ya mazoezi, tukawa tunaingia mazoezi piga mazoezi piga mazoezi piga mazoezi, tulipiga mazoezi ndani kama siku no, ya wiki mbili mfululizo hakuna ku... yani mwili wote ukawa hoi. Jamaa alikuwa mtu mmoja wa mazoezi sana, mwili wangu ukawa hoi sana, yani mwili ukawa, lakini baada ya kuzoea yale mazoezi basi nikawa mwili umezoea, yani nikawa mtu shupavu sana, nikawa, nikawa mtu mwenye nguvu. Tukamaliza yale mazoezi. Baada ya kumaliza ma mazoezi akaniambia sasa, tuna wiki moja ya mazoezi fulani jamaa aliniletea bunduki pisto zile ndogo ndogo zile, kaniambia unaiona hii kazi? Kasema ndio, chukua hiyo mashine. Nikachukua, haina risasi. Jamaa sasa ni kazi ya kunifundisha kuitumia ile, ile, ile bunduki pastola. Jamaa alinifunza namna kuitumia, funza namna kuipangua, funza namna ya kukwepa. Ah, sijajua lengo la mshikaji ni nini kwa sababu kipindi kile mimi nikajiuliza huyu jamaa labda ni bondia. Ananifunza hivi vitu labda pengine na mimi nataka ni, niwe bondia nini. Basi baada kunifunza nilitumia kweli wiki ndani ya wiki nzima. Nikawa mtu mwelewa kwa sababu mimi nilikuwa mtu mwepesi sana kuelewa kitu. Nikawa mtu mmoja wapo special sana kuitumia mashine ile. Jamaa akawa ananiamsha kila siku ananiambia oa ni kweli wewe unanifight kwenye kazi yangu. Sijajua, hajawahi kuniambia kwamba ni kazi gani. yani. Na mimi namwahidi tu bosi, kazi yako yoyote ile nitaitimiza kama utakavyonielekeza. Akasema vizuri sana. Yaani pale ninapoamua mimi kumsifia jamaa anacheka sana. Kila ambacho nakihitaji jamaa ananifanyia. Yaani kila ambacho nakitaka jamaa ananifanyia. Tunatoka out jamaa tunatoka naye. Tunatoka familia kwa ajili ya kula eh, lunch tuitoe, tunatoka fresh. Tunaenda kutumia pesa. Hatuja sasa sijawahi kwenda kupelekwa kwenye ile kazi. Siku moja ndugu yangu nikachukuliwa mimi na yule mke wake, unaona, tukaelekea maeneo fulani hivi. Ile sehemu ile sehemu walikuwa wanapaita wanapaita mnazi mmoja. Tukaenda usiku, tuliingia kwenye nyumba fulani hivi, jamaa alifika akaniambia wewe nifuate. Alafu mwanamke ndo alikuwa anaendesha gari, wewe nifuate, Pasco nifuate. Mimi sasa nishachukua pastola ninayo kiunoni, nifuate. Jamaa aliponifuata alifika sehemu moja akagonga geti, akagonga geti, kuna mlinzi akachungulia, jamaa akanyenyekea sana, jamaa akam, akampigia goti akamwambia, samani ndugu yangu, mimi naonekana kama vile kupotea kidogo, nauliza kuna nyumba fulani hivi wanapaita. Yule mtu sasa naye mtaja ni maarufu katika ile sehemu, ni maarufu Mlinzi akatoka, hebu nielekeze ndugu yangu please, nitaku, nitakupa chochote. Mlinzi akatoka. Baada ya kutoka, jamaa alimgeuza akamteka, akamwambia sasa, mimi na wewe nahitaji ukamgongee bosi. Jamani, kipande la jibaba, yani likikukwida umekwidwa kweli kweli. Jamaa akanipa ishara tuingie. Kweli jamaa ametekwa, haongei, anatetema hivi mlinzi, tetemeka kweli kweli. Akafika mlinzi amenyoshewa pastola, na ile pastola ilikuwa haina risasi ambayo ile jamaa alikuwa anaitumia. Ya kwangu ndio ilikuwa na risasi, ya kwake jamaa ilikuwa eh, eh, ilikuwa haina risasi. Basi jamaa alichoamua kukifanya ni kweli, mlinzi baada ya kutekwa akaenda mlinzi moja kwa moja mpaka chumba cha, cha bosi, akagongewa bosi, bosi akatoka kwanza, nini shida bosi? Kuna emergency hapa, kuna naona kuna moto unawaka, kwa sababu zile mbinu zote alipewa na mshikaji. Ukigonga mwambie ili atoke, mwambie kuna sehemu inawaka moto, kuna shoti. Ni kweli Bosi alipofungua mlango hivi dakika sifuri, jamaa chapu ashamteka bosi, afu na mimi yule kasukumiwa kwangu, na mimi nikamnyoshea mtoto kumnyoshea mtoto. Bosi akaambiwa kwa usalama wako, mimi hapa sijaja kuuza sura, ninachohitaji ni pesa. Bosi anasema niachie roho yangu, sema kiasi gani unachotaka. Mimi nahitaji pesa, sitaki kiasi gani, ila nahitaji briskef ya pesa. Hapa wapi unapotunzia pesa? moja kwa moja akanyosha jamaa. Nikapewa ishara ya kumzimisha umlinzi. Ni kweli, kwa sababu nilikuwa nimepewa kila mbinu. Jamaa nilimziba. Kuna mshipa hapa mkono, mkono wako wa kushoto, kuna mshipa fulani ukiupiga kidogo ule mtu lazima azimie. Kweli jamaa nikamlaza, bosi, ndo tukadili naye, hakuna kupiga makelele, kimya kimya. Kweli bosi aliingia kwenye sehemu anayotunzia pesa zake, brisketi imejaa life, ikatoka kamwambia jamaa, akaambiwa tukamfunga nguo nyeusi machoni, kaambia jamaa, geuka, geukia kule, lala kifudifudi. Kalala kifudifudi, kapewa ishara tondoke. Basi kawa tunarudi kinyuma nyuma fasta Mama tumemwacha kwenye gari huku, ndio yuko kwenye steering. Tulipoingia kwenye gari, kageuza mzigo, tukaondoka. Hatujaua mtu, tuliacha salama, japo kwamba tumetoa chukua pesa, lakini hatukuua mtu. Basi tulipofika nyumbani yule mshikaji ndo akasema Pasco, umeona kazi niliyoifanya? Ndio, umeona kazi niliyofanya yeye. Sasa kukufundisha kwangu kazi kazi yangu kazi niliyotaka nikukupe ndo kazi hiyo. Sasa nakutegemea na ninakuamini kwa hili, naomba ufanye kazi kama ninavyotaka, usije ukabadilika. Ukibadilika Pasco, kukua sioni kazi. Nikasema bosi, ulinitoa kwenye mazingira magumu sana mimi siwezi nikakusaliti hata siku moja, nitafanya kila ambacho unaniagiza. Bosi akacheka akasema, kijana wangu uko vizuri. Basi tulitoka na pesa kule, ilikuwa milioni kama kumi na tano. Basi tukakaa, kapita kama miezi miwili, kaniambia Pasco, nahitaji uende sehemu leo, ni kazi yako. Nikapewa dereva moja wa gari na watu wangu wawili wa kazi nikaingia kazi. Mimi katika wale watu sasa nikawa ni mkubwa. Tukaingia sehemu, tulipola sana, tulipola kwa watu mbalimbali mbali sana, ila sasa lengo letu lilikuwa sio kuua, lakini ukileta ubishi tunakuua kweli. Unaona, tulifight sana kwenye hiyo kazi muda, muda tulitumia muda mwingi sana. Mwisho wa siku bosi aliamua kunipenda sana, kwa sababu kila kazi ninayoingia mimi nilikuwa sina muda wa kukaa na kumwambia bosi nahitaji pesa nilikuwa siombi pesa, nilionyesha uaminifu mkubwa sana kwa jamaa hawa tu sasa ambao walikuwa chini yangu. Kila tukienda lazima wana malipo yao, bosi mwenyewe anajua. Tukitoka kule, kiasi ambacho mmekileta unapewa hela kadhaa, bwana, wapatie jamaa zako, wapatie jamaa zako basi. Yani mimi nilikuwa siombi hela yoyote, nikihitaji pesa jamaa ananitoa out kila kila, kila, yani kila ambacho nataka jamaa alikuwa ananitimizia. Basi tulifanya ile kazi kwa muda mrefu. Mwisho wa siku jamaa alisema neno moja, Pasco na surprise yako. Ah, nasema surprise gani bosi hiyo? Leo na surprise yako. Jamaa alionekana mtu mmoja mkarimu sana, alinipenda mno, yani mno, mpaka mke wake alinipenda sana, alinipenda vibaya mno. Jamaa kumbe bwana, jamaa ashaninunulia kiwanja, ashanunua kiwanja, ashanijengea nyumba, nyumba inafanyiwa finishing tu, makaratasi madokumenti yote hapo akaambia twende. Nikapelekwa kuna sehemu moja wanapaita Geza, maeneo ya Kibada kule Geza. Jamaa alinipeleka kule, akaambia Pasco, kwa kazi tuliyoifanya kwa mwaka miaka mingi, malipo yako hukuwahi kuniomba hela mdogo wangu, ila nilichoamua na mimi na mke wangu nilinunua kiwanja hichi na nikakujengea nyumba hii hapa. Sasa hii nyumba ndio inaenda kuisha. Itakapoisha hii nyumba Pasco, tafuta mke, oa, mahali nitatoa mimi na nitakupa pesa za mtaji. Nilifurahi sana, nilifurahi sana. Yule jamaa nikawa na mwabudu kabisa kwamba huyu pengine ndo Mungu wangu wa pili, kwa sababu kula alikontoa najua mimi. Nikirudi nyuma, yule jamaa wangu ambaye ni rafiki yangu ambaye nilimpatia laki moja jamaa alikuwa anawasiliana naye, Mungu si Mungu mkubwa, alikuwa anawasiliana naye kama na uhitaji wa pesa nilikuwa namtumia kama amekwama, nilikuwa namtumia kwa sababu alionekana mtu mkarimu sana kwangu. Alisema mwanangu, mimi naoa bwana, nishapo, kwa sababu jamaa alitoka kapanga nyumba, akasema bwana, mimi naoa, usikose kufika kwenye nanili yangu, kwenye harusi yangu. Ni kweli jamaa, nilinisapoti sana bosi wangu, nilimshirikisha lile swala, nikamsupport nikamsupport jamaa yangu. Ile siku ya harusi bosi alinipa gari nikaenda. Ni kweli nilionekana mtu mmoja mshua inaonekana mtu mmoja nilimebadilisha maisha. Kwanza nilipofika mshikaji wangu wa kuamini kwenye harusi nilitoa yani, nilitoa zawadi kubwa sana mwenye kuamini jamaa yangu, kwa sababu mimi huku tayari maisha ninayo. Jamaa yangu nilicho, nilichoweza kumwambia nikamwambia, ndugu yangu, hii pesa eh, baada baada ya harusi yake nilimpigia simu nikamwambia, hiyo pesa niliyokupa ndugu yangu, naomba ufanye biashara kubwa, tufanye biashara kubwa ili kusudi wewe mtu fulani, na pia kuna uzinduzi wa nyumba yangu nitakuita wa finish pale ikaisha, nikabidi sasa nirudi kule. Baada ile kazi kazi ile jamaa akasema sasa hivi tuna kazi moja tu ya kufanya, inatakiwa tufanye kazi moja. Tukishaifanikisha hiyo kazi, basi kazi kamwe hatutoifanya tena. Inatakiwa tufight maisha yetu na mambo yetu, tuachane hii kazi. Ni kweli tulifanya, tulipanga siku tukafanya, tukaingia sehemu. Jamaa alikuwa na connection kubwa alikuwa na watu ambao walikuwa wanasimamia, kwa sababu alikuwa anatoa oda kabisa kwa watu, bwana, eh, na sehemu fulani leo naingia, naomba muda fulani mnikatie umeme, kitakalotokea la kutokea, mkipewa mawasiliano ya huku, mchukue muda wa dakika kadhaa ndo mfike hapo ile eneo, mimi nitakuwa shamaliza kazi yangu. Basi tulienda kupiga mshindo wa nizamu, tulipiga milioni kama mia tatu kwa sababu tuliingilia watu zaidi ya watu wa wa nne ule mtaa ulikuwa wa mataita wa mabosi unaona. Watu wengine walikuwa wanasema pesa ziko benki, hamisha faster, walikuwa wanatumia benki kuhamisha hizo hela haraka iwezekanavyo. Basi ila sasa jamaa katika kazi zake zote hakuwahi kuua mtu hata mmoja. Kuna matukio yani, polisi wanakuja, sisi tushatoka, unaona. Ile kazi ndio ilikuwa kazi ya mwisho kabisa kufanya. Ni kweli tulimaliza ile kazi, jamaa akasema, Pasco, naomba silaha zangu zilete hapa. Ni kweli tuliweka silaha chini, zile silaha jamaa alichoamua ukifanya alienda kuzitupa baharini zote, akasema kwanzia leo kijana wangu yoyote yule ambaye amefanya kazi chini yangu, kuna wengine mna maisha yenu, kuna wengine mlipata pesa mkatumia ovyo. Sasa kama unanielewa vizuri, vijana wangu, mnahitaji kumrudia Mungu. Pesa mnazo, maisha mazuri mnayo, shida nini? Sasa kinachotakiwa ni kurudi makanisani. Ni kweli bosi alichoamua kwanza kabla ya kunini ya kurudi makanisani, bosi aliniambia nitafute mke, nilitafuta mke nikaoa, nikafunga harusi nyumbani kwangu, niko kwangu. Bosi alininunulia gari fresh. Kwa kweli maisha yangu yalibadilika, maisha yangu yakawa mazuri sana kutokana na yule jamaa. Basi kweli tukawa tunaingia kanisani kusali, lakini nyuma ya pasia kulikuwa na mambo makubwa sana ambayo tulikuwa tunayafanya. Jamaa alichoamua kufanya kitu kimoja, tumeokoka vijana wangu. Mungu ni mwingi wa rehema na imani, hata kwa dhambi kubwa tulizozifanya atatusamehe. Kikubwa ni kukiri mbele ya kanisa. Jamaa alichoamua kufanya ali, siku ilikuwa ya Jumapili, tunaenda kanisani, vijana wake wote alituita kwenye ile kanisa akatuita mbele, akaanza kutoa ushuhuda kanisani. Jamaa akasema, mimi jamani, nakili mbele ya kanisa na hawa ni vijana wangu, Mungu naomba nisamehe. Kazi kubwa, mimi nilikuwa mtu mmoja jambazi hatari sana, nimefanya maovu mengi sana, maovu mengi sana. Mungu naomba nirehemu, Mungu naomba nisamehe makosa yangu. Basi mchungaji alilipokea kwa furaha kubwa sana, kuonekana mtu kaidi kama yule kuingia kanisani na kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Pia jamaa akasema, najua wapo watu matajiri wako kwenye makanisa kama haya. Kuna mtu amemweka Zezeta mwanaye, kuna tajiri amemweka mamake Zezeta, kuna tajiri amemweka ndugu yake kwa namna moja au nyingine, lakini yeye haja ameokoka, amekiri bado vile vitu anakitumia, bado mwanaye anamtumia. Kama ameamua kuokoka na mtoto amemfanya zezeta, kuna mtu mwingine kambadilisha, atubu, amlete kanisani huko mbele ya kanisa, atubu na Mwenyezi Mungu atamsamehe, atamsafishia makosa yake. Lakini kama umo kanisani una vitu vingi unavyo nyumbani ambavyo unatoka kanisani unaenda tena kukiabudu, hakika Mungu hawezi kukusamehe kamwe. Jamaa aliongea mambo mengi sana mbele ya kanisa, alipigiwa makofi mengi sana mbele ya kanisa, unaona. Na sisi vijana tukapewa nafasi ya kujitambulisha, tukajieleza, basi tukatoka pale tukawa watu ambao tumeokoka na tuliokoka kweli kweli. Paka leo hii mimi unavyoniona hivi nimeokoka. Paka leo, paka leo hii mimi unavyoniona nina, nina nyumba yangu, nina maisha yangu, nina mke wangu. Ile gari yeah, gari ipo. Aliposema kwamba kuna watu wana vitu ambavyo wamevifanya na wanavitumia na kuviabudu na hawavileti kanisani, akawale, akawapeleka ninyi vipi kuhusiana na zile mali alizozichuma katika hiyo njia haramu, alizipeleka kanisani? Uh, unajua zile vitu ni kweli alitafuta kwa njia haramu. Yeye alichoamua kufanya, yeye kwanza alichoamua ni kukiri japo kwamba vile vitu alivyo aliorozesha, mimi ni tajiri, lakini utajiri wangu nimeupata kwa njia hii hapa, nimeipata kwa njia hii Mwenyezi Mungu, na mpaka sasa hivi nina miradi yangu ambayo naiendesha, japo kwamba pesa yangu, utajiri wangu nilionao nimeupata kwa njia kama niliyoieleza, kwa njia ya, ya, ya ujambazi, unaona. Lakini sasa mpaka sasa hivi nimeamua kukiri kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na mali zangu azisafishe. Niko kanisani na nina uhakika nitafanya kila ambacho Mwenyezi Mungu kinampendeza katika yote ambayo umeyafanya, naamini kabisa katika vitabu vya dini, naamini zote, ila sikumbuki tu ni sehemu gani, kwamba ukimkosea mtu au ukimtenda ubaya, unatakiwa uanze kumwomba yeye mwenyewe msamaha kama yupo sawa, na kisha kwa Mwenyezi Mungu ndio usamehewe. Nyie mmeenda kukiri tu mbele ya kanisa. Wale watu ambao mliwafanyia ubaya ule, uwizi na uporaji wa kivile pamoja na ukatili wote, mlienda kuomba msamaha? Uh, unajua, unajua ni kitu kimoja brother. Kuna uki mwanadamu ni mtu mmojawapo mgumu sana kukusamehe, na sisi hatuwezi kuomba msamaha kwa kila yule ambaye tulimkosea na ndio maana tulisema tu hapa kwa sasa, kwa sababu ni watu wengi brother ambao walifanywa hivyo vitu, ni watu wengi sana ambao tulifanyia, na ukisema kwamba kila mtu muombe msamaha na wengine, kwa sababu ni muda sana, kuna wengine washaga kufa na kufa tayari, unaona, kuna wengine washakufa. Kwa ukisema kwamba kila mtu mfuate kumuomba msamaha, mtu mwanadamu ni mgumu mno kwa kusamehe kama ambaye anakutazama ni mmoja wapo ambaye ulimkosea? Ah, kama ni mmoja wapo anayenitazama nilimkosea na pia nisamehe. Mm. Anisamehe kabisa saba mara sabini. Mm. Ya, ni kweli. Ni, ni, ni kosa kubwa ambalo nimekosea sio dogo. Lakini niko mbele zake kwa sasa kama ananiangalia. Mm. Inabidi achukue fursa ya kunisamehe. Hivi mafanikio yote yalikuja bila kutaja ile uliyoambiwa Lucifer? Uh, Lucifer ilikuwa miongoni kwa sababu kule niliambiwa ni Mungu pia. ya Yeah, katika ile kazi ile kauli nilikuwa naitumia sana. Wewe bosi wako naye alikuwa anaitumia hivyo au alikuwa anatumia kauli gani? Lucifer ile ile, kwa sababu mimi baada ya ku kwa sababu nilimdokeza mazingira yangu, maisha yangu niliyoishi. Baada ya kumtajia neno Lucifer, mwenyewe kwanza alicheka, alicheka sana mpaka gari lake yeye mwenyewe aliandika vile vile. Kwa hiyo wewe ulipelekwa kwa mganga usaidike, wachawi wasikufuate, ukaenda kupewa connection kubwa zaidi ya kichawi. Yeah, ile pale ilikuwa connection kubwa zidi ya uchawi. Yeah, ilikuwa connection kubwa sana. Na kwa sababu niko niko kwangu lakini paka ndugu zangu wengine, kuna ndugu zangu walikuja nyumbani kwangu kuwapokea, kuna baadhi lakini baada ya kuwapokea nyumbani kwangu wakawa hawaamini, kwa sababu baada ya kufika nyumbani kwangu walikuta mazingira nayoishi mimi ya kitaita mwanangu, sio siri. Hawakuamini kile walichokikuta, na baada ya kutoka niliwapatia yani pesa ndefu sana. Ushanielewa? Nipatia pesa ndefu sana. Hawakuamini. Walijua moja kwa moja direct Pasco ni Freemason. Unaona? Ah, kumbe hiyo Lucifer ulikuwa unaitumia ni Freemason, sio uchawi. <laughs> Brasa, lile mimi siwezi nikalizungumzia sana kama ni Freemason, lakini mimi ni miongoni ambao nili niliambiwa kwamba bwana, ukitaja hiki kitu na uhakika kila ambacho unakihitaji kitafight. Ndio maana na ishara ukawa unaweka zile uh, <laughs> zile ishara sawasawa na kanisani, kwa sababu kanisani, unapofika kanisani wanakwambia ukifanya hivi unamnyenyekea Mwenyezi Mungu, lakini mimi pia Lucifer niliambiwa nikifanya hiki kitu sasa na kumnyenyekea yeye. Yeah. Mpaka leo hii unatumia Lucifer? Uh, nime mpaka sasa hivi Lucifer simuhitaji tena kwa sababu mimi ni mtu wa dini mpaka leo hii nimeokoka. Sema ndugu zangu hawana imani na mimi, ndugu zangu wengi hawafiki nyumbani kwangu. Aliwahi kufika nini ambacho kilimkuta? Ah, unajua kule kwetu kuna, kuna ile mtu ukionekana umefight maisha kidogo, wenyewe wanachukulia kwamba ah, yule ni Freemason anaweza akakutoa kafara, Ushelewa ye. Eh? Sasa watu wanaogopa kwa ajili ah, bwana, mimi nikifika kule kwa yule anaweza akakutoa kafara, unaona. Kwenye mafanikio yako yote hayo umewahi kumwaga damu? Ah, sijawahi kumwaga damu. Umesahau ile uliotuambia kwa yule mtoto? Ah, ile sasa sikupata mafanikio japo kwamba ndo ilikuwa miongoni. Sikupata mafanikio. Yaani kumbuka kule kwenye uchawi sikupata mafanikio yote yale. Mm. Eh, sikupata mafanikio yote yale. <laughs> Neno la mwisho kwa wanaokutazama. <laughs> Wewe unayenitazama kuanzia leo hii. Uwe tajiri, uwe maskini. Hasa wewe tajiri. Kuna matajiri mna mbinu zingine huko nyuma ya pazia. Nakwambia hivi. <laughs> Hebu salimisha zisalimishe ili kusudi ufanye kazi yako vizuri huko kanisani, afu napaita pande zote mbili. Na wewe mwa wa mama, tabia zenu mimi nazijua sana, nazijua sana tabia zenu. Leo huko huku kanisani tena unalia kabisa, unaonekana mtu mmoja wapo unaomba sana, lakini nyuma ya pazia kuna kitu. Sasa basi, wewe tajiri, hebu jiulize, pesa yako hii ni haramu, bado hujakiri kwa Mwenyezi Mungu. Umekiri wewe kusamehewa wewe kama wewe, lakini madhambi yako bado yako nyuma. Kuanzia leo mrudie Mungu wako, kaa naye vizuri. Mungu ni mwingi wa rehema. Ukiamua kukili, kili na kile kilichomo ndani kitoe, watu wakijue, watu wakione. Ndoto ya uimbaji ilikufa au inaendelea? Ndoto ya uimbaji blaza, ile haitokufa kama, kwa sababu maisha yangu nime, yani nimepambana, nimepitia changamoto kubwa sana ya yeah. Na hivi karibuni, na hivi karibuni utaona kazi yangu.